Silvia Rivera Marín. Y Yasena, Yasengiba, Na Yasha. A la sequía, guchuñi Ditonda, Kinano, Fishinti, Gu Eni, Gu Guchari, Diton Echa, un Diton Sayacha, Chayala, Quinditon, Eri Ria, tientuara Tino, Gushindayo, ya yasin wara la sin ti tino tiushinda yo la ge yo ticha tishikacha ti tiucha jishanda ye ti yanshinda tiucha yantuacha na nishinji ton ton tondicha ha techa ha nishinji tundo esha kacha ha que gasin echa no sin da ya gunjola tjentiantia mm, ah, tsitondi tsitonditjiantia ah, ndaviji anda hasta hasta y yeva eva t'e t'e jan hasta inchi jint'eva ndavijiva Tanto ra la ra siete vikontia tanto la ya, pero ranchi she naya hasta kiti koni eh, ndun eva tiashi eushi nana nishinji bijiba tino teta bikoma tan Shashova, dan e tieri ri i dan e shakara dan de las hasta tiye sin shakara dan e sheri ri i tiashi shishinaya بهیچ اما باشیم ایچ اندا و یاندا ایچ داشین لواشی هونیت انگه گا کا ها کا چی هان دا هان دا ویشی هونیت دا دیکونتا eche eche uti ushitna yandi shindi e ushitna la biko tala biko balant ete eta ta shi da kuita da kuita jan wata ta figuta da da kuita gegasin eta Tashi ingun, ingu chola da da bijita ina ta kuita ni sindi e ushina da da bijiba sa tichiga ti anda ti hiti chungi shi ha chi ana ha ya anda ti da ti cha ti shi kha cha anda ni sindi da ti hi chi shi na ta yu kese sin san cha e eh, e cha na ta hu cha ganja da sigun en necha tajunta suya junta ya neva eva la da ritinga hueva da ditoncha hueva eri charrilla ya shigen yo ya shigen yo ya shigen yo ya ya shinda tiki chan chan tuachala da daru na re echa o ta re echa ratinda se kya fishikanda charu chan enda on dia handa un e shaka aha yatinda da ya aha du hese dashi genjo yanji genjo yanji tita tishi katanda dashi da bi hingun j ola da bi s h i n i eta da bi konse titar e e nar eta e la miti sinda bangit eta dashi ruse ay anda anda sanke hucha sha ya ni tila meñiti sinta que escucha, tasi chunda cha eri eri cheni tashi daruse antaso na cha aha rueta daso na cha na rueta tashi da na cha gunchola da na cha. eche gusha shigo na tashi ra dulce ha chitose ha cha wese ya es esha da nasha ta shinda da banquilla da dito ese tarde en arre eh, ya se eh eh eh ya echa eh alanda ticha quien jonda ticha tishikachan que es nese tishikachan guruija tishikachan gundoja tishikachan giga ka nene jese du jeso ti han dishkatya jese jon han dishkatya ganda genya dishkatya nese evan gi tichaya deu hie tichaya ta shinda da kun oech at san ti ti ti chan dishkatya genese la nishin ji echa landa ta ati ganda han gaga ta ti ta ti ti ti ke ti ke tiche tixikacha uxitakeja untialakaja ticha tixikacha utseja ge ge nese nixinchi echinchila e nixinchi nda ndan'ue cha xanchi echan'a tuñecha ti tiwiala nixinchi echala ticha tikjechala tuñechawa ndara ucha nda nda nese nese ti kukuya taxi ndava ngitsha ndavi hitsha rangu tyo o tyo tyo ndyuna no tyaxi nda ngu ntyo la nda nda wuni etha etha nda vitsinga tya ti so va wuni etha tyavi xi ngu ntyo la nda wuni etha hero wuni etha tya ndava ngi khetha so nyo vitsunda tya ku xi thee ha vitsunda tya Mm, ti ti kha tya ti tu si tya ti ti ngo tya ge ti si tya tya shi ra khue ti cha ta ru ja e to e mm, ana sha ti da ra khuni une e ge ti ge ti to en ge sin ja ha sha sho cha ge sin ja o tya si shi kha shuma ti tya yaxinda takuicha vikhecha nkeka caja nkeka tajucha ticha pero etala ndito ndito pero sí ticha yaxi tajucha nkenecha nkekicha pero lu'yacha lu'yacha necha lu'yacha ticha yaxi nda raxoncha eh, enanala iru'yane nge iru'yane Cananda tia tike gu gushi na tuñeva katura a yo neti. Cha shinda da kuicha da kuicha mi chiketa chiketa ti tiuya. Bach anda. Bach angega bach da kuicha biketa ti tiu uya. Cha shinda kuicha biketa ti ti uya. Vayangunda, y e Vayachiga, n h e q u i a k q u i c a n a t s eight at s e t g h t and a Yava. Yashi Ki, Ki, Mishita, Yashinda, d a b i h i v a d a b i h i v a Hieva, Du, Dieva, Danda, Da, Hio, y Hio, y Hio, y b i h i v a Nishinji, Echala, Hio, y Hio, y 呃，比气讲啦，乌车哎，啊，天诺天诺天哇，天诺气哇，天天咋哇？啊，天天咋？天咋哇？啊，天咋？哈，天几个啊？哈，天新的，的的罗家，嘿，天新的，的罗家，你你丢些呐？你大红哎哎，你捏哇？天新的，的的罗家，你哇？你大姑娘叫？ da nyen en indio taya da da tan shi ti mm, tis et ah, tis et ah, ti no ti no ti shi ti ti u shi na ya tan da ba ah, ti nda ba ta visi visi et kuma eva la ni shin jin da da da bi kuma da sin ja ni shi dara ku'wati tiuxijnaya pero uyenke junch'ewa tianxi te tianxi da nda b'ech'an ngu ntya tianxi nda fitu ti ntya ti ntakui ti tiuxijnaya jina ts'ewa kunch'i chan je'e ti chana nixinch'i a ts'ech'an te tianda b'ema ndavaxinda ria uch'a eh, nda nda uri jin tigue yo nda fi uch'a chant'uach'a ta ta junchantatech'a ti ti nyoya june ch'a echan ech'a ta xi juntatexinch'a juntatexinch'a ta xi nda nda junchantatech'a ngiga june ch'a mm, ti ti nyoya chati jitaha chati dasha maha dasha dashamanti seha kega bahuncha unecha bahuja nite sube nite bahuja necha o necha bayan bayancho kunecha ti ya shinda da da hina bankecha tashinda da da da gush wenta Tagus eta, eta, tida huneta, huneta, bayando. Tashi, ujola, da, da quita, da quita ti no ti tiandaya, da quita ti queta ha, undita ha, undo e, shakata ha, tashi da, da vihita da wata, bata ngu, shituhie, da figuta, da quita, fiketa ti, gandaha tsuha kika takuitha kaxin takuitha ti ti no ti ji xi ti ti uxijnaya tianta tjentja nt'a tavaxi tjetja tjetja t'etja ti no xi ti xijnaya u'yava u'yava tiaxi vi vaki kje kjetja kuitja tjitja ravatja u'yava tiaxi tavi kuntja hiva hiti eva hitinga yaxira kuta ruta ewenti swatiya xeti ti e eva tsinti tanda tinga thakwita jatwata tanda bihitanta siyetita ti ti jedajeti meru eh, echa tandarucha guru achangia ahandaru aru echa eh, abiko yati no si ti gum anda ya echa tashinda bashi rakunta ha nurutsangacha eh, ha tabacha ha tashindarucha shatigu yetigu shisnaya shatigu yeva sharuecha tashiruecha Tiu sih naya lah, la ushin na a ushin na ya ta shi hina bishi e cha koe cha ta runga ya ani shi ala runga ya ti ti ushin na ya la ta na ya ti halanda kya gu yeva halanu na ya ta na ti ti sih na ya ta shi e, da kuicha ta ba cha sangacha na kuicha daha shi wata ta wata san gata shi wata ta shi hunjola da wita yata ta rusa tuknila ta wa man ti tingu na ti ti na yala ki ti no ushin da yo ti na yala i tok a ya i na ya ta da rusa ngu hisela de ashita tareta ta de chencha, de shakacha, diega, duga, na la sola, ni do las oechan, ya shicha, tiguchan, que, que shi, tishinon da aru, ya echi, shigula, echala, da, da da, da cuicha, da da cuicha, ya da, etitya tya ndavangitya ndaunwitya ndakuyetya ndaesetya ndetyetya tyaxi nda ndakwitya o titusnie inyala ingutyo ta tsekini tusnietya mbasayenja wow. Añeje, Mario Ángeles Herrera, Dramengurabaza de Rabot Aji, um, em, Dabui Hidalgo, novia para Shipi Nara Muy buenas tardes, muy buenos días. El día de hoy estamos grabando aquí desde la presa El Rosador de Santa Cruz, eh, Huiziltepec, municipio de Molcajac, en el estado de Puebla, para celebrar el quinto encuentro internacional de narración oral en lenguas originarias, el cantar de las libélulas. Sean todos bienvenidos y que disfruten de este maravilloso encuentro. ¡Salud! era Hingiade, terabea, pues era huema. Jabu mara huema. Mm. Jo, ¿a dónde vamos? En esta tierra, en estos lugares, donde los huemas habitaron, donde los gigantes ñañús establecieron su morada. ¿Por qué lloras, niño? Su, ¿de qué tienes miedo? Hina Yuyu, Hina Shita. No, abuelo, no, abuela. El cielo es grande. El sol resplandece. Shishahozo, Rajiatsi, Rajiadi más hay. Y si es hermosa tu tierra, y si son grandes tus pueblos, ¿a qué le temes? Tengo miedo que los hombres blancos lleguen y me alejen de estos lugares. Los hombres blancos no están. Oh, ahora, Tashi. Entonces, habitaremos esta región y cantaremos canciones en nuestra lengua madre. Zideni San Juan, Zinedi San Juan duca da Daduca, Daduca, ¿Para dónde te llevan los pasos? Grima? La baza de la Rabotai, lejos del valle lejos de aquí. ¿Y qué harás allá? Buscaré a mis hermanos, Gado Majoí, toda mi gente, y estableceremos un vínculo desde Mamuí, desde mi corazón. ¿Ya no escuchó el viento? noga de el viento dejó de soplar ayer, abuelo eh, Shita, Nuge nana, Ya no está el viento. Ahora solo se escucha a la distancia el canto de los pájaros y también las canciones de nuestros ancestros. Shuini daga pues shuini, shuini antes trabar y dadarinana, y abugraja y grayogawi. Pues, shuini daga shuini, antes trabar y dadarinana, y abugraja y Vamos abuelo, Mahashita, Vamos, abuela. Mahayuyu, llévame mamá, quédate conmigo, cogí con Gea. Está bien, habitaremos esta región y seremos una estirpe orgullosa, digna. Y le cantaremos a los cuatro vientos y diremos nuestra palabra que suena y resuena en las montañas justo aquí vinimos a poblar, porque anduvimos muchos caminos. Ahora sean todos bienvenidos. Joga eje, Gadoji. Joga eje. Mande madada da envi. Eh, no Jimapo gado deje. Oh, sí, magama. Hoy por la mañana mi padre me dijo, anda muchacho, vete por el agua. Y yo me fui allá debajo de la cañada, pero se me hizo tarde. Llevaba yo mi machete, mandonga juay. ¿Para qué quería yo mi machete? Para abrirme paso entre los cardos, entre las barañas, entre los hierbajos. Pero justo cuando llegué al pie de la cañada, allá la miré. Una mujer blanca, una mujer de rostro lívido, ¿Qué hacía esa mujer? ¿No ¿Nugembaña? ¿qué haces ahí? Se me quedó viendo con esa mirada pálida, cadavérica. ¡Ay, mis hijos! Fue lo último que alcancé a escuchar porque perdí el conocimiento. ¡Ay, me quedé dormido! Un rato muy largo. Cuando desperté, mi machete ya no estaba solo se encontraba este pedazo de madera. Ahora yo no sé qué le voy a decir a mi papá. Perdí el machete. Me encontré a la llorona. Y ahora dicen en el pueblo que la llorona no solo gime por sus hijos, sino por babadina Babadinamayo, Nurmiño Yavizi, Hintobiño Cuavi, babadina Mayo, Nurmiño Yavizi, Hinto viño kuavi. Toti zimane, toti zimane, toti zimane gamabu gazanguai. Kegin toti, kegin toti, pagamabu ganekagi. Oshiribeni, oshiribeni, Marian zupia, ayayay. Narazibanya, narazibanya, Marian zupia, ayayay. zideni uza Dingati dingati hansha shiri benyai Digati ga digati hansha shiri benyai Ogin zoni ogin punfri hansha di benyai Digati ga digati hansha shiri benyai flor de canela. Suspiro, suspiro cuando me acuerdo de ti. Suspiro yo, suspiro cuando me acuerdo de ti. Todos la conocían como la flor blanca. Era Tashi Deni. Había crecido allá entre el monte, entre las biznagas, entre los cardos. Él, el Juan, era Yuwa era su más eterno enamorado. Pero los padres de la Flor Blanca no querían que el Juan Yugua se acercara a ella. Él apenado por su pobreza extrema, ella con esos dones que la naturaleza le había dado, tanta blancura, tanta belleza, tanta lindura. ¿Por qué no vienes conmigo, Flor Blanca? le dijo el Shuwa. Mi padre no me lo permite. Pues si quieres, mañana cuando no lo sepa ni tu papá ni tu mamá, nos vamos para allá, lejos, muy lejos. ¿Y qué vamos a hacer allá lejos, muy lejos? Mira, nos iremos a lo alto de aquel cerro y haremos una casita y criaremos borregos, tendremos chivas, sembraremos cactus, habrá magueyes, tendremos pulquito todos los días. Eso le dijo la flor blanca, Crecieron, crecieron y él tuvo que irse a la escuela, lejos. Y cuando regresó, ella ya era una muchacha de más de 20 años. El padre de ella seguía reacio a no permitir esa relación con el Juan, pero el corazón del Juan, tan enamorado de ella, de la flor blanca, le dijo, vente conmigo, va con Gea, vamos allá, a lo lejos, a donde dijimos cuando éramos niños. Y ella aceptó. Y una tarde, cuando su papá y su mamá no lo supieron, caminaron y caminaron y subieron a lo alto del cerro y allá construyeron una chocita de penca. Eran felices, criaban su ganado, tenían sus magueyes, sacaban su pulquito. Pero un día, la flor blanca amaneció triste y le dijo al Juan, mamui, te sí. ¿Qué te pasa, muchacha? Estoy muy mala del estómago. No sé si algo me hizo daño ayer. El Juan preocupado fue a buscar unas hierbitas, ruda, árbol, puntitas de árbol, de pirú. Y le hizo una limpia, le dio tecitos de manrubio, pero la flor blanca cada día se fue poniendo más triste. Nadie sabía dónde vivían, ni sus padres, ni de él, ni de ella, hasta que una mañana la flor blanca despertó para no florecer más. Y el Juan, muy triste, se puso a llorar Quería que la flor reviviera. Y cuando estaba llorando ahí donde la flor estaba, llegó un pequeño ratoncito. ¡I, i, i! ¡Te vija, Shua! ¡Te vija! ¡Eh, Juan! ¿Qué le pasó a tu muchacha? ¡Te vija en tu No sé, dijo el Juan, quien lloraba. Solo que le dolió el cuerpo. Empezó con el estómago y ya no se levantó y ahora yo no sé qué hacer. ¡Y, y, o Shua, ni luego Guapengi! dijo el ratoncito, y se fue, y se metió entre los cardos y las biznagas, y al ratito trajo una florecita blanca, y le dijo al Juan, ¡Ndi, ndi Shua, natuka, eh, deni, tashi deni, parinsutsi. Mira Juan, te traje una florecita blanca, para tu muchacha. ¿Y ella para qué quiere la flor blanca? Si ya no vive. Oh, grindondo, Juan, no seas tonto, Juan. Toma la flor, machácala y pónsela en sus sienes. No revivirá ahora, pero tú te la llevarás al monte, cavarás una tumba. Y de ahí nacerá un árbol blanco con muchas flores. Y cuando ese árbol tenga el tamaño de dos cuerpos de hombre, empezará a florear y entonces tu flor blanca habrá revivido. ¿Es en serio, ratoncito? ¿No me estás engañando? ¡Y, Por supuesto que no te estoy engañando, Shuwa. Haz lo que te estoy diciendo. Y ahí nomás, en un molcajete, el Juan puso las hierbitas, las machacó con el tejolote y rish, rash, rish, rash. Le puso un poquito de ajenjo, un poquito de cominos, como si estuviera haciendo un preparado. Y luego ya la pasta suficientemente eh, eh, revuelta, se la puso en sus sienes a la niña y le empezó a cantar una cancioncita, una cancioncita en ñañú que decía ni San Juan, ni San ni San Juan, ni San Juan, Didangagua. Daduca, daduca, daduca, Didangagua. Daduca, daduca, daduca, gua Florecita blanca, florecita de San Juan, te has muerto, mueres, mueres, pero sigues reviviendo, te cortan, te cortan y sigues reviviendo. Le envolvió en un petate, se la terció al hombro y caminó allá donde el ratón le había dicho que depositar el cuerpo. Cavó una fosa y con sus propias manos hizo el montículo para que quedara ahí la flor blanca. Se sentó a rezar una oración ancestral, una oración no aprendida por nadie, y allí le agarró al amanecer. Cuando despertó, sintió que habían pasado los años. Abrió lentamente los ojos y sí, Allí estaba el árbol con las flores blancas. Su mujer, Sun Tzu el amor de su vida, había florecido. El ratón tenía razón. Ella no moría. Ella ahora florecía. Lundi habu grima tangra, gimari nandi, temagin pafiri nandi, magahanta shideni, bateginenta shideni, badahatsu araguanti shu, ustebijanti shu nuge, bizantashkeña, shiviantashkeña, uh, puduyabima, puduyabidu. ¿A dónde vas, araña patona? Voy allá lejos, muy lejos, qué vas a hacer allá lejos, muy lejos. Voy a traer a la flor blanca. ¿Para qué quieres a la flor blanca? Para ponérselo en su pie a la niña. Pues, ¿qué le pasó a la niña? La mordió la víbora blanca. ¿Y dónde está la víbora blanca? Dicen que ya murió. Otros dicen que se marchó. Y si bien es cierto que este cuento no es propiamente del Valle del Mezquital, ni está en lengua materna ñañú, también es cierto que los cuentos son propiedad del mundo. Recuerdo haberlo leído en un libro de Carmen Lira, la costarricense, y con una adaptación, Ubieta, ahora en el valle, se cuenta así. Había una vez, había una vez un viejecito, tan viejecito, tan viejecito, que un día cansado de esperar que las cosas cambiaran, se echó su morral al hombro y dijo, ah, voy a recorrer el mundo. No tengo madre, no tengo padre, no tengo perro que me ladre y mis hijos hace tiempo marcharon. Mi esposa murió y yo solo con estos centavitos que me quedan me voy a comprar unos panecitos. Y ahí tienen que el hombre fue a una tienda, se compró tres panes, tres señores panes no como esos panes de ahora, no, panes grandes. Y dijo, con estos tres panes estaré muy bien. Preparó su ajuar, estaba listo para salir cuando tocaron a la puerta. Por supuesto, alguien que hablaba en lengua ñañú dijo, ¡Dashuwa! ¡Dashuwa! Te guiné. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Qué raro, a mí nadie me visita, porque ahora me vienen a ver se habrán enterado que tengo tres panes. Y abrió la puerta. Y justo ahí, a la entrada, estaba otro viejecito, más viejecito que él. Ah, dada, ponga aquí. Ay, señor, perdone usted. dime un cachito de pan y un poquito de atole. Era caguinas y saquirzumé. y caguinas y Juan tenía buen corazón y cuando vio a aquel viejecito dijo, mm, está más necesitado que yo. ¡Zogi Dada, Ñudi, y lo pasó a sentar ahí en una piedra blanca que tenía a la mitad de su casa. Aquel hombre, ancianito, se renconó en la casa, se sentó, esperó que le dieran un poco de atole en un jarro, le dieron un pan y cuando lo estuvo chopeando dijo mmm, Shishaku Hiritei, Shishaku y se saboreaba y se saboreaba y el Juan nomás lo miraba. Dijo el Juan, total, Dios da, me quedan dos panes. Cuando el viejecito terminó, le agradeció mucho y le dijo, te doy la bendición y algún día ese morral tuyo tan viejo que traes se convertirá en algo milagroso. El Juan no entendió lo del milagro, pero le dijo, Zogi, dada, Zogi, adiós, señor, pase usted. Casi ya iba de salida, cuando en la puerta va encontrando a una mujer tan viejecita como el viejecito, que quién era, a saber, pero le pidió pan y le pidió tantito atole. Anda, Juan, que no tenía mal corazón, dijo, pues total, eran tres panes. Un panecito se lo di al viejito, que no puede ayudarle un panecito a esta viejita. Sogi, naná, sogi, ñudi. Y la sentó ahí en la misma piedra blanca y le dio a tomar un poco de atole con un panecito. La viejecita repitió la operación, chopeaba y chopeaba y saboreaba. Cuando terminó la mujer, le dijo, muchas gracias, algún día me encontrarás y te haré un milagro porque eres un hombre bueno. Y la mujer se fue y el hombre la despidió. Al Juan le quedaba solo un panecito de los tres que había comprado. Y cuando iba saliendo, justo a la entrada de la puerta, vio a un niño, chiquito, nueve años, descalcito, su ropa raída. El muchachito le dijo, Anda Juan, regálame un poquito de, atole, regálame un panecito. El Juan, como ya les dije, no tenía ningún mal corazón, así que pasó al muchachito y le dijo, Sogi sogi, ñudi pa que nazi Y el muchachito se, sentó ahí en la piedra blanca y se comió su pan, qué sabroso estaba, y se tomó su atole, qué delicioso estaba. Y le agradeció, como agradecen los niños del Valle del Mezquital en lengua ñañú. muchas gracias Juan ya me llené, nos vemos otro día, con ya Vindé. Y se fue a andar, andar, andar. Y aquel día, después de haber hecho sus buenas acciones del día, el Juan caminó, caminó, caminó, bajó del cerro, tenía mucha hambre y dijo, ay yo, ¿y ahora qué comeré? Ya no tengo ningún pan en mi mochila. Ya sé, voy a tomar de esa agüita que se ha estancado acá y el Juan se encaminó a una charquita que había por ahí, se arrodilló y empezó a, hacer un cuenquito con sus manos y tomaba agua. Mmm, decía, cuando volteó, allí estaba el hombre al que le había dado el primer pan y dijo, no vete te guinen ¿y ahora qué quieres viejo? no soy cualquier viejo, tú le hiciste un bien al hijo, al Padre de Dios, soy San José. Y aquí estoy para cumplirte el milagro que te dije. Mira, ese morralito que traes, pídele que los peces que hay en esta lagunita se vayan a tu morral y ya verás cómo caen a fritangaditos. Y el Juan, no creyéndolo, dijo, está bien, gracias señor San José, pececitos, pececitos, que en la laguna están, quiero afritangaditos porque tengo mucha hambre. Y allí nomás, el milagro de los peces, zum, zum, zum, zum, brincaban y en el camino las escamas se les caían y caían ya todos preparados con su chilito cuarismeño, con sus cebollitas de rabo y hasta con su jarro de pulque a un lado. ¡Uy, qué sabroso! El Juan comió y comió y cuando terminó de comer, ¿cómo va viendo? Que ahí a un lado de aquella lagunita, de aquel charquito, estaba una mujer como si fuera una virgen. Y en realidad que era una virgen, era la Virgen María que le dijo, oye Juan, yo ya vi de que le pediste un milagro a mi viejo San José, ahora yo te vengo a hacer un milagro. Mira, te vas a regresar a tu casa y ahí está una matita de nopal que da muchas tunas. Y no son tunas cualquiera, son tunas blancas, pintaderas, rojas, de todos los colores y sabores. Solo que puedes cortarlas nomás tú, porque si alguien se sube y las corta sin tu permiso, ahí se queda atorado. Y el Juan se regresó camino que camino para su casa. Allá estaba su chocita y ahí estaba la matita de, nopal con hartas tunas encima. Cuando casi iba llegando, encontró al chamaquito de los nueve años y le dijo, Temi, Temi, Shugua, ¿a dónde vas, Juan? Espérate, yo soy el niño Dios, también a mí me hiciste un milagro y yo vengo a concederte por ese favor del pan que me diste. ¿Y tú qué me vas a dar, muchacho? Pues que puedas vivir los años que tú quieras. Muérete cuando se te pegue la gana. ¡Uh, muchas gracias, muchacho! Voy a ver unas tunitas que me regaló la Virgen María para acá. Cuando llegó, estaban un montón de muchachos trepados ahí en las tunas. Y les dijo, ah, condenados chamacos, con que se subieron sin mi permiso, pues ahora se quedan para que se les quite. Hasta en la mera tarde, su corazón bondadoso dijo, está bien, matita de nopal, suelta tu chamacos que se vayan para sus casas. El Juan se metió a su casa, se preparó ahí y anduvo por la vida. Una, dos, tres, cuatro años, muchos años. Se iba por el monte, se iba a las plazas y ahí nomás le decía a su morralito, morralito, morralito, por los poderes que San José te dio, esos tacos, esas chalupas y esas garnachas, aquí a las quiero hoy. Y ahí nomás volaban y volaban y zum, zum, zum caían y el Juan le daba de comer a toda la gente que en el campo había, a todos los menesterosos y necesitados. Hasta que un día Tatita Dios se enojó y dijo, ese Juan me las va a pagar, voy a mandar a la muerte para que vaya por él. Y mandó a la muerte, pero la muerte, cuando llegó a la casa del Juan, lo vio ahí y le dijo, Juan, vengo por ti. Sí, no se preocupe señora, si quiere asombrese en aquel nopal. Y la muerte se fue a sombrear aquel nopal, pero le antojaron las tunas y las agarró sin su permiso. Cuando Juan le dijo, ya estoy listo señora, usted dice si ya nos vamos. ¿Cuál ya nos vamos? La muerte se quedó atorada ahí, no un día, no dos días, no un año, no dos años. El mundo ya pataleaba de un lado para otro con tanta gente. El Juan era muy feliz y la muerte atorada. Dios se enojó doblemente y le dijo al diablo, anda diablo, ve, le das libertad a la muerte y me traes al Juan. Vino el diablo, echó la mocha y allá viene con su caballo siete leguas. Cuando llegó a la tierra, liberó a la muerte, fue por el Juan, pero el Juan estaba preparado con su morral y le dijo a su morral, ese diablito en barbacoa lo quiero hoy. ¡Zum! Y cayó el diablo y amarró la boca del morral y lo apaleó y lo hizo polvito y lo aventó por allá por el monte. El Juan era tan buena gente con la gente pobre pero Dios no lo quería ya allá abajo. Así que volvió a mandar a la muerte. Le dijo, ahora sí lo agarras, va a estar bien Tishfani, va a tomar hartos ñogis y cuando ya esté acostado y bien Tishfani, te lo traes. Vino la muerte, esperó que estuviera bien borracho el Juan, entró a su choza, lo agarró descuidado y se lo llevó al cielo. Cuando estuvo allá le dijo, para allá es la gloria, para allá es el infierno y aquí es el purgatorio, a ver dónde te reciben. Pero como el Juan sabía que en la gloria no cabía, fue al infierno. Pero en el infierno un diablito dijo, ¡Apá! ¡Apá! ¡Ahí viene el que te apaleó en la tierra! ¡No, ciérrenle! Aquí en el infierno no cabe. Mándenlo para la gloria si quieren allá porque aquí no cabe. Pues Juan dijo, está bien. Pues ni quería yo entrar al infierno. Y se fue a la gloria y salió San Pedro y dijo, usted no puede entrar aquí. Le hizo muchas maldades a Tatita Dios. Está bien, le dio un bolillito a la Virgen María y un bolillito a San José y un bolillito al niño pero Dios está enojado con usted. Pero entonces el Juan se acordó que para abrir las puertas del cielo solo basta decir Si de ni San Juan, de ni San Juan, di si San Juan, si San ¡Eh! ¡Tú, Pedro! ¿Quién anda allá afuera? Nada, nada, nadie, señora. Era la Virgen María que lo oyó cantar y dijo, ese es mi hijo Juan, Shua Shoto. Sogi, dada, dijo la Virgen que sabía hablar ñañú. Sogi, sogi. Y fue así como el Juan pasó al cielo y allá se quedó. Yo también pasé para acabar en qué, para ver en qué acababa este cuento, pero me salí un ratito para contárselos, porque para el infierno, para el infierno solo los que se hayan portado mal, que yo no.